Mit jelent a maszk? Egység! Legyen végre szabadság, legyen végre igazság, legyen végre demokrácia! Demokrácia! Demokrácia! Jó estét, Budapest! Jó, Jó estét, Budapest! Először is elnézésüket kérjük! Először is elnézésüket kérjük! Azért gyűltünk itt össze! Azért gyűltünk itt össze! hogy öt percet áldozzunk a tisztességért, hogy öt percet áldozzunk a tisztességért, az igazságért, az igazságért, és a szabadságért, és a szabadságért, melyek nem csupán szavak, hanem lehetőségek, melyek nem csupán szavak, hanem lehetőségek. Mi is, csak önök, mi is, csak önök, kedveljük a napi rutinatta kényelmet, kedveljük a napi rutinatta kényelmet, a szokás biztonságát, a szokás biztonságát, az ismétlés nyugalmát, az ismétlés nyugalmát. Szakadjunk el a napi rutintól és beszélgessünk kicsit. Szakadjunk el a napi rutintól és beszélgessünk kicsit. Vannak, akik nem akarják, hogy beszélgessünk. Vannak, akik nem akarják, hogy beszélgessünk. Mert a szavak ereje felbecsülhetetlen. Mert a szavak ereje felbecsülhetetlen. A szavakban rejlik a lényeg. A szavakban rejlik a lényeg. Aki jól figyel, meghallja az igazságot. Aki jól figyel, meghallja az igazságot. Az igazság pedig az. Az igazság pedig az. Hogy valami nagy baj van ebben az országban. Hogy valami nagy baj van ebben az országban. Egyetlenség, igazságtalanság, intolerancia, elnyomás. Egyetlenség, igazságtalanság, intolerancia, elnyomás e jogunk tiltakozni, tetszés szerint gondolkozni. Van e jogunk tiltakozni, tetszés szerint gondolkozni. Csak szabályokat látunk, melyek beletörődése és behódolásra késztetnek. Csak szabályokat látunk, melyek beletörődése és behódolásra késztetnek. Hogy történhetett? Ki a felelős? Hogy, történhetett? Ki a felelős? Egyesek nyilván felelősebbek, mint mások, rajtuk majd számon kérik. Egyesek nyilván felelősebbek, Persze igaz, hogy mikor a bűnös keressük, Persze igaz, mikor bűnöst keressünk, először tükörbe kell tekintenünk. Először tükörbe kell tekintenünk. Millió oka van annak, Millió oka van annak, hogy sikerült elhomályosítaniuk az önök elméjét. Hogy sikerült elhomályosítaniuk az önök elméjét. A félelem elrobatta az önök legjavát. A félelem elkapta az önök legjavát. És ezért a pártokhoz fordultak. És ezért a pártokhoz fordultak. Ők rendet és békét ígértek minnyájunknak. Ők rendet és békét ígértek mindjájunknak. Cserébe nem kértek más, csak engedelmességet és hallgatást. Cserébe nem kértek más, csak engedelmességet és hallgatást. Ha önök nem láttak semmit, ha önök nem láttak semmit, ha a kormányok bűnei nem ismertek önök előtt, ha a kormányok bűnei nem ismertek önök előtt, azt mondjuk, hagyják csak feledésbe verülni november 5 ét Azt mondjuk, hagyják csak feledésbe verülni november 5 ét De ha látják, amit mi látunk, de ha látják, amit mi látunk, érzik, amit mi érzünk, érzik, amit mi érzünk, vágyják, amit mi vágyunk, vágyják, amit mi vágyunk, Kérjük, hogy álljanak mellé! Kérjük, hogy álljanak mellé! Mához egy évre a parlament kapuja előtt! Mához egy évre a parlament kapuja előtt! És olyan november 5-ében lesz részük. És olyan november 5-ében lesz részük. Amit sosem felejtenek el! Amit sosem felejtenek el! A világunk lehet más! Nézd magad a változás! A világunk lehet más! Nézd magad a változás!